drop, draw. Strike. Jadi apa ya? Aduh, mau jadi apa ya? Ya X Tiger aja ya. lah. Ya X Tiger aja lah. Ah ya benar. lokal ini kan? Iya. Iya. Ya apa aja lah. Boleh. Hmm, mau apain dulu ya? Udah langsung aja tag. Di. Entar, entar, entar. Skiwus. mikir dulu bentar. Tag. Tag ayo udah. Tuh gue ngeliat Liga masih dikit di drop zone gue tag tag dia ya? gak bakal ada nul kok yakin iya gak bakal ada nul ya. ya tag aja coba nih tag ya, gue tag nih nih oh. woi lu bilang gak ada nul Enter. Sekarang gue ya. Ya. Stand and Turo. Hmm. Udah belum? Belum kayaknya. Bentar. Lu ngapain sih? Straight aja sih. Bukan apa. Gue bingung mau kayak mana. Tuh. Ini efeknya apa? Ini CB1, Sobat 1, P1 lu yang pilih, P1 rear guard, habis itu retire and bind. Ini? Ini pasti bus, ngetek VG, lu pilih satu, retire and bind. Terus ini yang G1 yang attack 8 kayak gua apa? Ini vanilla bego. Oke, giliran kamu. Oke. Aku stand and go ya, Beb. Um, gimana ya? Eh, right ini aja. Oke. Habis itu kamu stride. Hmm. Jadi apa? Eh, stride-nya kayak jadi ini nih. Nah, itu. Nah, jigat. Itu jaya nggak bisa drive check tapi. Oh, ada jigat ya um, terus Ya, pertama lu attack ini nih. Nih pakai ini attack attack VG. Oke. Okay. Apa lu megang-megang, ha? Hah? hah? Hah? gue ya. Start. Opo. Nah, cut. Yang benar. Bentar, handle lu berapa? Bapak 5, 6, 7, 8, 9, 10 Oke, 10 Attack PG uh, Gua What? No guard Great, great, great. Kamu tahu? Oke, power. draw, Ya, kalah. Gigi. Good game. Oke. Okay. Stand and draw. Yo. Oke. Bentar ya, gua strike. VG lu mana? Yang ini. Oke. Oke. Okay. Gua strike. Jadi ini. Gua tak ya. Hmm? Skill gak bebas. Terus drive cek, lu guard enggak? Oh, udah pengen nogat. <laughs> Ya. Oke. Ya. Enter. Oke. Okay. Stem. End call. Eh, drop zone ya, Bro. Hmm. Oh, nolnya udah kelas satu, Oke. Okay. Gua start ya. Hmm. Ini footage, Oke. Okay. Skill dia. Gua coba atau gua bain phone call ya. Iya. Phone call mana? Yang ini, Bro. Oh. Yang ini. Sama ini juga paling gua kita main dia kali yakin mau dia ya udahlah terus mau dia nggak ya udah gua kasih lah oke okay, deh um, nih attack masuk ke satu lu eh. no guard gua bind lagi dari dua person eh dari sini nah. dari sini iya gua juga buka sana bentar bro gua boleh cut deck lu nggak kayak lu curang ya udah kalau lu nggak percaya gua sebelum gua attack damage itu berapa ya bro? Satu doang. Ya oke, okay. gua attack deh, Megi. Bentar ya, gua guard nggak ya? Mau guard lah, satu doang deh bes gua. Oke, okay, triple effect ya. Satu, dua, tiga. Crit, crit power kan? Crit power? Ya. Tag damage ya berapa? Hah? Tag damage ya berapa? Dua. Heal. Ehm, stand and roll ya. Ya deh, skill limit break. Oke, oke, oke. CW 3 attack sama front row, attack semua. No guard. Hah? No guard lo? Iya, yeah, no guard. Yakin? Iya, yeah, yakin banget. Udah gue cek ya. The second check. Third check. Gak ada Satu, oh, satu damage ya? Iya. Yeah. Mati lu? Oke, gerakan kamu. Oke. <laughs> Ini oh. Itu udah susah anjing. <laughs> Geli anjing Mega. Geli banget. Ini gini iya. loh. Ah! Gua. Kayak gini. Ah! Oke, lagi lagi. Ah! Drop zone ya, Bro. Hmm. Oh, nolnya udah kelas 1. Udah kan kan. Udah aja. lu Oke. sebelum gua tag damage berapa ya bro? Satu um, gue sebelum attack, gue tanya damage berapa ya? Satu doang kayaknya. <laughs> Anjing. kayaknya tapi emang kayaknya.